პარლამენტში უკვე დაიწყო მკანო პროექტის განხილვა, რომლითაც შესაძლოა ადრეულ ასაკში ქორწინება შეიზღუდოს. სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივით 16 წელს მიღწეული პერი სასამართლოს ნებართვის გარეშე ოჯახს ვერ შექმნის. შესაბამისი უფლების მისაღებად კი გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებაცაა საჭირო. კანო პროექტის გარშემო კანონმდებლების რეაქციების გარდა დღეს მოამბე მოქალაქეთა პოზიციითაც დაინტერესდა. თემშეთავს მიღწეული არასრულწლოვნები უნდა ქორწინდება. ნაი. არა. არა. არა დია არა არა არ უნდა ქორწინდებოდა გამოკითხულთა უმრავლესობა არასრულწლოვან პირთა ქორწინებას უარყოფითად აფასებს თბილისელების დიდი ნაწილი თვლის რომ 16-დან 18 წლამდე ასაკში ქორწინება უპასუხისმგებლო და არასერიოზული ნაბიჯია შოვლები ამ შემთხვევაში მაინც მიკერძოებულები იქნებიან და სასამართლოზე სავარაუდოდ სოციალური სამსახური ჩაერთვება და იმათი დასკვნა გასათვალისწინებელი იქნება უფრო ნორმალურად თუ წარიმართოს ეს პროცესი. ისინი არ არიან ჩამოყალიბებული აცეთი მონაცემებით. უნდა იყოს ჩემის აზრით აუცილებლად დასრული ადამიანი. ახალგაზრდებს გონია მზად არის, მაგრამ არ არის მზად ცხოვრების და ოჯახის შესაძლებლობა. ადრეულ ასაკში ქორწინებას სახალხო დამცველის აპარატშიც უარყოფითათ აფასებენ. ამიტომ ომბუდსმენის ოფისის ინიციატივით ახალი საკანონმდებლო პროექტი პროექტი შემუშავდა. კანონპროექტის თანახმად 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით იქნება დასაშვები. საქართველოში საკმაოდ მაღალია ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები, ხშირად მშობლები თავად ხდებიან ასეთი ქორწინების ინიციატორები, სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია ამგვარი ცვლილების ჩატარება. სასამართლოს მიერ განხილვა დადგენა ხომ არ აქვს იძულების ქორწინ ქორწინების იძულებას ადგილი. ნამდვილად არსებობს თუ არა ის მიზეზი, რის გამოც ეს პირები უნდა დაქორწინდნენ, მოგცემს რეალ რეალურ შედეგს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საქმეში. პროექტმა საკომიტეტო მოსმენები უკვე დაიარა და პლენარულ სტომაზე განსახილველად მზად არის. კანონმდებლების განმარტებით ომბუდსმენის ინიციატივა ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციას ხელს შეუწყობს. მშობლები, რომელთა თანხმობითაც ხდებოდა ქორწინების რეგისტრაცია, ხშირად მოერთოთ სარგებლობენ ამ უფლებით და ისინი იღებენ საკუთარი შვილების ნაცვლად გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ მაგალითად ქორწინება შვილისთვის არის ამ შემთხვევაში უკეთესი, უზრუნველყოფენ ამით ცხოვრებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სწორედ არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიზღუდოს ქორწინების უფლება. ეს კეთდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გამოირიცხოს იძულები ნებითი ქორწინება და სასამართლოს ყველა საშუალება ექნება გაარკვიოს სასამართლოს ხდომაზე მოხდა თუ არა იძულება სტატისტიკური მონაცემებით 2014 წელს არასრულწლოვანთა ქორწინების 659 2015 წელს 6 თვის მონაცემებით კი 265 შემთხვევაა დაფიქსირებული ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინების უფლებას სასამართლომ მხოლოდ ერთხელ გოგონების ორსულობის შემთხვევაში გასცემს.